Ireto fomba manaraka ireto no fomba tena mandaitra hanakanana ny vohoka tsy irina, ny pile, ny tsindrona, ny fampinonoana na mama hatramin'ny enim-bolana ihany. Kely dia kely ny fiantraikan'ny fampiasana ny fomba mama fa ny pile sy ny tsindrona no mety hisy fiantraikany sasantsasany. Tsara ny manamarika fa ireo fomba ireo dia mila ampiasaina araka ny tokony ho izy ary maharitra mba hampandaitra azy. Ankoatra izay, mila mahazo antoka ianao fa raha misafidy ny pile na ny tsindrona dia afaka hahita foana an'ireo zavatra ireo mba tsy ho tapaka ny fampiasana azy.